pero intento. Hacer un video de Roblox. El primero lo terminé. Hice una... No puedo hacerlo. Y ahora, yo ahora, Estoy viendo y voy a ver el video para grabar la segunda parte que es esta. Y el video como que no se grabó. Y yo veía, vale, grabando lleva media hora, ¿eh? ojalá que no se, que no, no se quite, mal, me cambié de casa. his Got him. question. guys Excellent got him. Oigan, no me escucharon de que todo ese dinero yo me he comprado un paquete de fin que estoy usando y me y yo yo compré y me quedaban 400 no hice nada no, no voy a comprar nada ahora yo en el video que les dije de que, que me eh, ahí eh, un montón de equipazos en la cabeza, bueno, un montón de tiros a la cabeza. Maté muchas personas un tiro en la cabeza y me dieron 12, o sea, 350, 350, 350. concentrar en el juego. Ni en el video, en el juego. Ahora vamos a comprar paquetes. Hay que tener una cantera, pero está bien. Se me salió, se me salió el skin que yo quiero. Vale. Terminado. Chao.